Одного разу у далекому карпатському селі на одну з полонин зійшли 25 величних героїв, і кожен з них показав на що здатен. А потім сіли разом довкола багаття і стали радитись, як би їм дракона вполювати. Не день і не два планували мудру і влучну стратегію і побачили, що добра вона, і вирушили в дорогу.